Hello，大家好，我是阿克。手上拿 iPhone 的朋友们，更新 iOS 系统了吗？从 UI 设计到使用功能上，这次 iOS 十四呢又出现了一个巨大的变化。今天就我来为各位介绍一下，这次更新为手机带来哪些新功能吧。在看这影片之前，不要忘记订阅我的频道哦。 这次 iOS 版本在手机上主打多功、个人化的功能设定以及安全性的体验。iOS 十四正式版在台湾时间九月十六号正式上线，只有 iPhone 六 S 以后的机型才可以更新。而本次的更新重点就是你可以在主画面中放置小工具喽。以往小工具只能放在主滑后的视窗，现在也能显示在主画面上，直接使用 APP。 进入编辑主画面的模式，可以将小工具拖拉至主画面的任意位置，甚至可以将小工具堆叠在一起。在使用的时候，透过上下滑动选择工具。而应用程式也多了一道 APP 资料库的选项。主画面优化之后，可以发现你的 APP 都被系统分类起来，可透过搜寻框搜寻你要查询的 App。主画面中只需要放你常用的 App 就好了，这样画面看起来是不是更简洁了呢？ 而甚至主画面也可以隐藏起来，在编辑的时候下方会有打勾的图案，取消勾选并确认之后，可以发现主画面中少了一页，勾选后则会显示。这对于主画面的排版增加了许多弹性。iPhone 近期的版本设计了许多辅助项目控制手机，而这次则新增了声音辨识的功能，系统提供许多类型的声音，我这边开启了婴儿的声音辨识，当听到婴儿的哭声时。 就会出现提示。在触控项目中，则新增背面轻点的选项，可以针对点两下或点三下进行设定。这边设定截图之后，只要在手机背面点三下就能截图，哎，是不是很方便呢？而在多功的体验上，你终于不会被忽然的来电中断了正在手机上操作的事情了。手机在设定中的电话选项，可以设定来电显示要横幅还是全屏幕。 更新后预设是横幅，而当有人打语音电话或是网络电话的时候，来电提示就会出现在上方的小视窗，这个 A P P 提示是一样的小视窗哦。接起电话后也不会中断目前执行的事情。Siri 的使用也是一样，加讲笑话也不会占满整个版面。Hey Siri，讲笑话。卫生纸是白色的，那用过的卫生纸是什么颜色？乐色。 另外，在看影片的时候也有提供子母视窗，但观看影片的时候进入全一幕，点选这个按钮就可以将影片的视窗缩小，放置在任何的位置。这个虽然在平板上早有这个功能，但是在手机上了真的慢了很多年了。在影视的提示上，这次苹果针对用户的资料存取做了很多小提示，例如相机或是麦克风的使用，在画面的右上角就有这个小光点的提示。 另外，应用程式在存取图片的时候，会询问使用者是要全部存取或是部分存取。如果说选择部分存取，则需另外选择你要存取的图片。当应用程式存取图片的时候，就只能使用你所选择的图片。这样可以防止使用者不小心把比较隐私的图片泄露的情况发生。另外，在密码安全部分也做了一些提示。也只能说，在治安这一块，我觉得苹果手机真的做得很棒。 另外，在电量的部分多了充电提示，而在耗电上，我觉得是有比 iOS 十三还要来的多。可能手机在背景执行太多程式了，我划一下手机，三分钟就掉了两趴。这次更新的功能当然不止这些，不过手机需要设定的东西真的是要越复杂。更新之后，手机使用感觉上是蛮顺的，不知道旧手机使用的感觉是怎么样呢？不过更新之后，我觉得手机真的是有点耗电，所以平常懒得带行动电源的朋友，真的要考虑一下是不是要更新。 然后更新之前呢，千万要记得备份手机，以免更新之后手机资料不见的情况发生。好的，以上就是今天影片。如果说喜欢今天影片的话，请一定要帮我按个赞、订阅还有分享。那我们下次见啦，拜拜。